Astăzi vreau să îți vorbesc despre a închipui. Uh, anul trecut am fost la același seminar al domnului Jerry Robert. Uh, nu mi-am închipuit că o să primesc uh, cadou cover-ul meu, 2 plus 2 egal cu 5, or How to be friend with your child. Îi mulțumesc domnului Jerry Robert și echipei dumnealui. Anul ăsta mă aflu din nou. N-am terminat de scris cartea. Mi-am găsit chiar și un alt titlu. Aș vrea să spun că a închipuit pentru mine deocamdată este ceva imposibil. De asta am ales verbul ăsta acum. Și să ies din imposibilitatea asta și să-mi închipui că pot deveni milionară ca domnul Jerry Robert. Uh, sunt câțiva prieteni ai mei care fac mișto de mine că vreau să-mi închipui așa ceva sau că mi închipui că aș putea deveni așa ceva. În uh, Dex deci este a, uh, se imagina pe sine într-o situație îmi doresc foarte mult să mă imaginez în situația în care îmi public cartea cu domnul Jerry Robert și desenez un business în jurul cărții. Pentru tine ce este a închipui? Ceau!